silahkan like klik subscribe dan klik lonceng terima kasih uh, baru tahu punya Pajero Hah? baru tahu punya Pajero bisa dipakai di motor beli ini ya proyektor uh, Perkenalkan nama saya Dede Setiawan, saya dari Istora Bali, Tepatnya saya anggota yang keenam di Bali. Kali ini saya akan membahas apa saja modifikasi yang ada di motor saya. Yang pertama, sistem pengereman sama seperti motor teman saya yaitu Brembo 4 piston untuk di depan dan disc brake untuk di depan saya percayakan kepada KTM. Uh, eh, dan untuk master game di kanan saya sudah ganti yaitu Brembo RCS 19 nah untuk yang di belakang uh, eh, Brembo juga tepatnya yang dua piston untuk disc untuk disc brake yang di belakang saya percayakan kepada TDR juga untuk master kebetulan saya masih standar untuk yang di belakang untuk knalpot sama juga yaitu akrapovic dan untuk suspensi saya percayakan kepada Ohlin uh, eh, jok saya kalau untuk jok sih saya custom ya hmm dan customnya di mana kalau boleh tahu itu kan mirip kayaknya desain yang Eropa kayaknya ya. iya Nah, kalau boleh tahu di mana? Ini siapa tahu ada teman-teman Xmax yang pingin modif joknya kalau jok sis, hmm, saya buatnya di Imbang Bonjol. Hmm, lampu, lampu sama juga lampu depan saya pakai proyektor dari Pajero Sport dan untuk windshield saya pakai windshield Malusi dari Thailand beserta asroda di depan juga saya pakai asroda uh, hang dari Thailand uh, itu ada DRL kayaknya juga ya ya DRL ah. kalau warna sih uh, eh, dicat ya dicat biaya ngecat biaya ngecat kemarin sekitar 2 jutaan beserta velg sama arm juga sama blok mesin Oh semua? Iya dicat semua. Ini ya? apa yang kelihatan dari sana? Ah mesin. Kalau untuk mesin masih standar, masih 250 cc. Okay. Di bor up? Eh, maksudnya kalau di bor di ini apa nih porting polis? Enggak. Enggak. Dan untuk CVT saya kebetulan untuk CVT baru ngebubut aja ya supaya performa dapat tarikan di awalnya juga dapat dan break dan saya masih single gripnya udah kan? hand grip masih standar, masih standar. Ya. Iya, oke oke oke Apa lagi ya sudah semua kan sudah sih kayak semua Pelek standarnya? Pelek masih standar. Biaya iya, biaya modif nih kira-kira. Biaya, biaya modif untuk motor saya sekitar 35 juta. 35. Ya berarti banyak ke Brembo-nya nih kayaknya iya banyak CS ya. lebih ya. banyak di bawah-bawahnya iya, aja oh, sih iya. dari sistem pengereman sampai suspensi knalpot knalpot iya dan dari saya uh, saya saya ucap uh, saya ucapkan terima kasih salam satu aspal Wah. Iya, Baiklah sobat, Itulah tadi penjelasan dari owner Bro Dedi Setiawan dari Iksora Bali tentang modifikasi Yamaha X-Max nya hampir 11-12 ya dengan modifikasi sebelumnya jadi sobat yang belum menonton video dari Iksora Bali yang pertama dan kedua sudah tayang ya bisa dicek dan yang ke ini adalah yang ketiga dan keempat nanti berikutnya modifikasi Yamaha X-Max ini lebih sedikit dari modifikasi Yamaha X-Max sebelumnya yaitu menghabiskan biaya 35 jutaan kalau X-Max yang sebelumnya hampir seharga X-Max ya berarti hampir 60 jutaan sob dan menurut saya modifikasi X-Max ini benar-benar sangat menawan ya terutama dari segi warna kuning gold knalpot Akra rem pengereman Brembo lampu depan proyektornya juga sama dari Fajero Sport mantap Semoga bisa menjadikan referensi buat sobat memodifikasi motornya. Jangan lupa juga tunggu video-video berikutnya dari Xora dan juga modifikasi motor lainnya di channel ini dengan klik subscribe dan lonceng. Salam satu aspal.